¡Nueve! ¡Diez! ¡Vamos, Matías! ¡Eso! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Una más! ¡Once! ¡Tú puedes! ¡Si yo pude, tú puedes! ¡Y... doce! ¿A qué hora tomaste video de eso? Ay, no te quejes. ¿A poco no me quedó bien, padre?